今天的主题是关于我的介绍，首先是个流水账，跟大家汇报一下。我的本科和硕士研究生都是在西北工业大学读的，就是陕西省西安市的那个，专业是航天工程。拿到工学硕士学位以后呢，我就进了一家手机公司做手机开发。那个时候的手机跟现在可不一样，除了非常非常高端的手机以外，基本都没有摄像头，屏幕都是黑白的，只能用来打电话发短信。 说起来还真有点怀念那个简单的年代。后来我对专利，也就是知识产权这个方向很感兴趣，自己也申请了几个专利，都批准授权了，但很遗憾没能付诸实施，到今天早就过期了。离开了手机公司以后，我一直都在电子行业做过研发，也做过技术支持。业余时间呢，也跟朋友合伙开过公司。所以总结起来，我的知识面和技能，除了对 IT 方面的技术是老本行以外， 对公司的运营、市场营销、人力资源管理以及简单的财务知识都算得上是略懂。以前是没有这么想过，现在才发现，有了这些方面的知识以后，跟各行各业不同背景的客户打交道起来真的方便很多。简单聊两句，我大概就能清楚地知道对方是做什么工作的。这一点呢，尤其是在为客户的工作经验匹配 NOC 职业类别的时候特别有用，因为这个直接关系到客户的移民申请。 是个非常重要的决定性因素。关于 NOC 呢，我后面也会专门有一期讲座来讲这个主题。讲到这里，顺便带大家参观一下我的办公室吧。我的办公室就在家里，因为疫情的影响，加拿大的人们早就习惯了远程居家办公。对于我来说，我也特别喜欢在家里办公的方式，因为节约了每天来回通勤浪费在路上的时间。 同时，我也不需要去花一分钱来租办公室，所以大家可以放心，因为大家花的每一分钱都是扎扎实实的，用在我给您提供的服务上面。办公室门口这幅画是我儿子画的，名字叫做《印第安勇士》。我们进到里面来看一下，除了比较简单的办公室配置以外呢，我有一个照片墙，上面挂的除了我的顾问执照证书和营业执照以外，还有我儿子的两幅画，其中我最喜欢的就是这幅《超人爸爸》。 另外这幅呢，则是花丛中的猫咪。另外，我儿子是拼图的超级粉丝。有时候我忙于工作，不能陪伴儿子学习玩耍的时候，他就会陪着我在办公室里。我干我的工作，他拼他的拼图，拼好了就放在桌子下面摆着。大家可以看看，还真不少。来说说我这把电脑椅，虽然我不打游戏，但还是买了一把电竞椅。专业的人做专业的事，总是需要专业的装备。 我主要看中这个椅子的肘托，不但能上下调节，同时还可以进行三百六十度的旋转，可以完美的让我在长时间的电脑工作中保持正确健康的姿势。透过办公室的窗外，可以看到社区里的邻居们，尤其前段时间的圣诞节彩灯装饰，到了晚上的时候特别漂亮。在移民的人里面，我算是比较晚的了，主要原因可能是因为我要孩子比较晚。我的同龄人里面。 大部分的孩子都已经读高中了，甚至也有读大学的。我儿子现在才小学一年级。说起来，移民的原因其实完全是出于孩子的教育。因为偶然的机会，我了解到国外的教育，尤其是小学，完全跟国内是两码事儿。这里我来举一个翻译的例子：从小我们学习英语的时候，在学“操场”这个词儿，翻译为 “playground”，一直到我来了加拿大，我才发现。 这个翻译根本是不准确的。在国内，操场是用来干什么的？顾名思义，每天早上孩子们在操场上做操的，或者有个什么活动，孩子们在操场上接受老师或者校长的训话，对吧？至少我小时候是这样的，不知道现在还是不是这样。当然了，体育课或者放学后也是孩子们玩的地方。那在加拿大呢？playground。 从来都没有用来让孩子们集中做操或者训话的，应该这么说。我问了几个高年级学生的家长，加拿大的小学根本就没有做操这件事儿，更不可能有校长训话，只有毕业典礼。所以你把 playground 翻译成操场，我觉得相当不准确。这边的 playground 指的是有滑滑梯和单双杠等各种游乐设施的场所，是正儿八经纯粹用来 play 的 ground。 所以当时我心里就种了根草，如果要生孩子，一定要让孩子到国外来读书。可以这么说，移民以及我移民以后的生活重心都是围绕孩子展开的。可能有人会说，为了孩子放弃太多了，不值得。我的观点是，说是为了孩子，但其实也是为了自己。毕竟孩子每天不开心，负担那么重，自己也要每天围着孩子去努力学习，带着孩子奔波于各种补习班儿。 当然，现在可能没有了，是吧？自己的生活质量也不可能高。应该说，移民之后，一家人整体的生活品质都有了很大的提升。现在我每天最享受的时候，可能说出来很少有人会相信。每天晚上伺候孩子刷牙的工作是分配给我的。在这之前，我们都有一个 Hug Daddy Time，like this。我和孩子会狠狠地拥抱二十分钟，同时谈谈话。 这种感受完美概括了我对孩子这件事的理解，那就是，人生是一段旅程，孩子可以给你任何其他事情都无法给予的独特经历。在这段时间里，所有的烦恼、焦虑、不开心的事，全都烟消云散了。孩子带给我的好处还远不止于此。我们来看一段视频。除了陪伴孩子以外，我现在日常生活里最重要的就是健身。 我的健身方式可能也跟别人不太一样，都是自己在家里锻炼，不去健身房，因为我觉得这样比较节约时间。还专门添置了一个健身架，摆在前院的 deck 上。那说起健身的原因，同样是因为孩子。之前在国内生活的时候，家里住的是六层楼，而且没有电梯。当时已近中年的我开始发福，腰带渐宽，别说抱着孩子上楼。 我自己上到最后都开始有点喘了，所以我就想抱娃上楼这个事儿要解决。碰巧在这之前有个朋友推荐了我一本书，就是这本《囚徒健身》。所以从孩子一岁多的时候开始，我就每天健身，一直坚持到现在，已经有五年多的时间了。虽然现在很少上很高的楼梯，但我由衷地感谢我的孩子。 让我有一个充分的理由开始健身，并且一直坚持到现在。长期健身带给我的好处是不言而喻的，除了增强了力量，让体型回归年轻以外，更重要的是增强了我的体质和免疫力。从开始健身到现在，我除了小感冒以外，什么病都没生过。前不久在家庭医生那里做了检查，一切指标都很正常。说了这么多，好像都算是自己的优点。 那说到我的缺点，其实也不少，比如我不太会说话。您看我之前录第一期讲座的时候，就没想起来是过年的时候播，连拜年都忘了。现在拜好像又太晚了。而且我说话可能经常得罪人，基本都是不经意间就得罪人了。原因很简单，我这个人特别喜欢思考，可能是职业病吧。凡事都喜欢翻过来覆过去的想，所以经常想到很多别人不太想得到的东西。 同时，我这个人又喜欢把话说的太明白，自己想到的、看到的，就喜欢全都说出来，知无不言，言无不尽。朋友告诫我说：“看透不说透，大家好朋友。”但我却常常忍不住。也有客户评价我说：“案子做得很好看，就是有时候话说的不好听。”可不是嘛，这年头能听得进真话的人太少了。曾经有客户对我说：“杨老师，你移民的生意这么个做法，怎么赚钱呀？” 我给你算算都觉得你赚不到钱，我只好竖起大拇哥表示赞同。对于我来说，说假话是一件特别特别困难的事情，即使是为了赚钱也不例外。所以我经常跟朋友们说，不是我不想忽悠坑人赚钱，实在是没有那个能力。另外一个缺点就是被人嫌弃我没有格局。很多国内的同龄人到了我这个年纪，不是已经财务自由了，就是在追求财务自由的路上。 我却从来对这个所谓的财务自由没什么兴趣。在我看来，一个人最大的自由是来自对自己的控制，就像我的健身理念一样，不去追求撸铁，而是追求把自己的身体控制更上一个境界。赚钱也是一样，我的观点是，财富只是一个人实现其社会价值的过程的副产品。当一个人把任何一件事做到世界第一啊，或者说世界第十的时候。 他应该都不发愁没有足够的财富了。对于我而言，事情就简单的多。我只是喜欢把我所代理的每一个案子都能做到最好，对得起客户，也对得起自己。说到这里呢，可能就要说到我的另一个缺点了，那就是追求极致。我是一个凡事认真，在条件允许的情况下都来追求一下完美和极致的人。比如，对于我这样的年纪的人来说，健身能够维持已经是不错了，但我偏偏喜欢挑战高难度。 前面的短片里，大家可能也发现了，曾经一度高不可攀的单臂俯卧撑已经被我完全攻克。下一个高难度目标是单臂引体向上，虽然现在看起来可能还有点遥远。说到改行做移民顾问的原因，一方面是我自己当时申请移民的时候，发现移民申请这个工作的特点跟我以前做技术支持工程师的时候很相似，都要把方方面面考虑周全，同时还要深入细节才能找到问题所在，解决问题，确保一切正常。 其实我早在读高中的时候就已经对法律所讲求的超强逻辑性所吸引，但由于众所周知的原因，在国内并没有走法律这条路。来到加拿大之后，通过对移民法课程的学习，我更近距离地体会到了法律的美感。在我看来，法律绝对是人类最伟大也最美丽的发明，更是人类智慧一种集中的表现形式。 每次读到加拿大联邦最高法院的判例时，法官那种行云流水的叙述、水到渠成的逻辑、强大的推理，以及对案件各个方面因素的权衡，都让我觉得醍醐灌顶、酣畅淋漓。经常有朋友说我应该去做律师，其实我要是早个十年来加拿大，一定会去追求一下当律师。那除了对法律本身的兴趣以外，还有一个特别大的原因让我非常喜欢这份工作，就是能够改变别人的人生。 我这个人有个毛病，就是喜欢影响别人。年轻的时候，由于自己对笔记本电脑和手机这些产品和市场行情比较熟悉，身边的朋友经常来咨询我如何选购。每次我帮朋友选购到称心的产品之后，我就觉得很满足。这大概也是一种病吧。所幸没有太多影响我的正常生活。到了现在，做了移民顾问，每每看到我的客户们在我的手上改变了他们原有的生命轨迹。 我就特别的有成就感，尤其是一些起死回生的案子，更让我感到我骄傲。来到加拿大以后，我也学到了很多做人的道理。我们读移民法课程的时候，有一种作业形式是 BBS 讨论，也就是每个同学都要对同一个主题来发一篇帖子，写写自己的观点和思路，以及回复一篇同学的帖子，评价一下他的优点和缺点。 有一道作业题是说，一个难民申请人来找你咨询，但是你觉得他的案子不是很有把握，问你要不要接。我一个同学发帖说他不会接，因为觉得没有把握。而我回帖说了两点：第一，其实每个案子都是在不断制作的过程当中，随着不断的深入了解到案子的各个方面和细节，一直到申请全部做好，你才能谈到说对这个案子到底有多大把握。 对于难民申请这种比较复杂的案子来说，只是通过前期短短的一个小时或者几个小时的咨询，谈成功的把握其实意义非常有限。第二，一件什么样的案子能够使你脱颖而出，成为真正大牛的移民顾问？是一件十个移民顾问谁做都能通过的案子，还是一件其他九个顾问都做不成，只有你能做成的案子？结果他回帖说，他不喜欢被人榨汁。 没有人可以榨制他是不是一个可以胜任的一名顾问，我当时就很蒙圈儿，我心想这怎么成了榨制别人了？后来随着更多的了解到这里的价值观和行为方式，我开始慢慢的理解，也开始慢慢的学习，不去用自己的观点来榨制别人，这点其实真的很重要。自从我开始这么考虑问题之后，我就觉得很多时候轻松了很多。反观国内很多的焦虑。 其实都是来自于价值观一元论的根源和道德绑架。如果每个人都能做好只管好自己的事，而不去随意评判别人的对错，那么生活真的是会快乐轻松太多了。所以现在，虽然我对很多事情都有自己明确的观点和看法，比如前面提到的我的财富观等等，但同时我也更加认识到自己的观点只是沧海一粟。世界之大，正是由于有各种各样不同的人。 比如，也正是由于有像巴菲特这样的专业投资五十年的人，我才能活在当下，享受当下。所以，现在的我都会非常尊重每个人不同的观点和不同的行为方式。那说起做视频，其实身边的很多朋友两年前就劝我应该做了。我一直觉得自己有很多心理障碍，比如长相平平、年纪太大、又不太会说话等等等等。大家可能也都发现了，我的讲座都是念稿子的。 因为我喜欢追求完美，所以就想把表达的东西都组织得更好一些。每次视频光稿子都要修改好几遍，实在不擅长即兴发挥，所以就一直对做博主这个事儿比较抵触。前段时间经过一位客户的启发，忽然发现好像全世界都在拍视频了，想想似乎不应该这么早就被这个时代所淘汰，这不终于决定披挂上阵了。虽然之前老不情愿，但同龄人们应该都听过这么一句话。 干一行爱一行，所以既然要做，就要努力做好。一不做二不休，不但自己抛头露面，而且上阵不离父子兵，连儿子也来撑场子了。希望大家不要嫌弃我，多多点赞、订阅和分享哈。啰嗦了这么多，其实我真正想说的是，人生四十而不惑。一个人能够知道自己想要追求的是什么，需要放弃的是什么，对我而言是一件很重要的事情。 也有很多放弃了国内大好的赚钱机会，甚至明知是赔钱的买卖，还要来做投资移民来到加拿大的朋友，正是为了追求自己心中的理想生活。我也一样，来到加拿大从来都不是为了追求金钱，而是希望能追求生活的本源。当然，知道自己想要追求什么可能并不那么困难，真正困难的在于是否能为自己所追求的东西来放弃其他的东西，尤其是金钱。 作为一名移民顾问，我深深地知道，要想确保每一个案子都能做到最好，毫无疑问要投入大量的时间和心血。同时呢，我又不希望放弃自己，比如健身的爱好，或者说健康，以及我对家庭和孩子的投入。所以，我能用来工作的时间是有限的，尤其是跟国内比较有福报的九九六们来说，就显得非常有限了。所以，在这里我郑重宣布，对客户的数量进行限制。 付费咨询平均每天不超过一名，代理客户平均每个月签约不超过五名，先到先得。这个限制我会长期坚持下去，因为我明白，只有这样，我才能追求到自己真正想要的东西。当然了，我必须要明确的是，不是因为我的时间有限，我就会对客户敷衍或者没有时间来为客户提供应该的服务。恰恰相反。 正是因为我必须要对签约的客户负责，所以我才做出这样的自我限制，目的就是为了能够用我有限的时间来更好的为客户提供服务。大家也完全不用担心加班的问题，因为经常需要跟国内的客户通话、通视频，所以加班几乎天天都有。任何时间只要有需要，我都会坚守在我的工作岗位上，这一点请大家尽可放心。其实，在规划今天这个主题之前，我还是很犹豫的。 毕竟我并不是什么网红，也不是什么知名人物，充其量只能算是一名勤勤恳恳的一名顾问而已。会不会有朋友觉得我太自我崇拜了，还要专门搞一期视频来介绍自己？其实真不是，主要原因呢是有一次我在尝试翻译我们的 Retainer Agreement 的时候，一直很纠结 Retainer Agreement 这个词应该怎么翻译。用微软 Office 自带的翻译功能试了一下，翻译成“聘用协议”，我感觉这个翻译很准确，“聘用”。 您想啊，您聘请我作为您的移民顾问，帮您代理移民申请的案子，这个协议可不就是聘用协议？咱们的关系就是一个聘用关系，对吧？那我就想了，如果我要决定聘请一个人，是不是首先得去了解这个人？大家都知道，应聘的时候首先要面试，很多公司还有六七轮的笔试、面谈等等各种考核。所以我就想，您要决定聘用我之前，是不是最好也好好了解一下我是个什么样的人？ 毕竟前面的讲座我也讲到了，移民申请对很多人来说都是非常关键的一件事情。这么关键的事情，在决定委托我之前，是不是应该更多的了解一下我？那我的业务能力，我想我就不用多说了。通过前前后后这些视频以及我们的网站，您会有个充分的了解。但上一期讲座也提到了，作为一名称职的移民顾问，很多时候只有才能还是远远不够的。出于这个考虑，我才决定来制作这么一期视频。 另外一个原因就是，第一个主题讲座的系列视频播出以后，有些朋友反馈说我的形象太高冷了。确实，我本来就不是很擅长搞宣传，又是新手上路，所以掌握不好分寸。但是我也不希望给大家一个很难接触、很难打交道的印象，所以这不希望借本期视频能够拉近一点距离，让大家对我有个更全面的了解。总结一句话，结束今天的视频，我希望能够把每一个客户申请成功的把握最大化。 从而为客户创造价值，也为实现自己的价值，而不是去考虑自己能不能发财，能不能赚到更多的钱，对得起客户，对得起自己，这就是我一名持牌儿一名顾问的自我修养。您看到这里，对我还满意吗？